ببین بس تو خیر بچا پول چه سر می میشه نفقه خورم بچا نفقه خور چی تا نفقه خور اوس باید پول ترلب صفه نفقه خور پول ندارم نفقه خورم ای کی چما بودی مسافر کرام شما شما ها سلام سلام چی چی چی چی چی چی چی چی چومو چومو؟ آه کی گوش من چومو؟ این امی بچه ها که پلچه که دهنی ده چومون گفت گفت این اغزا؟ گفت این بدم رسی بسید اگه یاده ای بدولت شوید خودار شوید خودار شوید مثل گفته ای بسید بره مسافر ها برامدن دکو پول ندادی ها برامدن بله. دقلی دوته دو؟ آمین لای آمین خدای تعالی رنگی من چماد کنه